E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sr. Chester, todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal E hoje galera, eu trago um videozinho diferente aqui pra vocês, um novo DD Tank, né mano? Eu tô trazendo muitos servidores de DD Tank novos aqui, então deixa o like Que qual o DD Tank que tiver mais likes, eu vou focar pra mim gravar muitos vídeos, beleza? Então deixa o like E se você for novo aqui no meu canal, se inscreve que eu tô com uma 3 mil inscritos Se inscreve e ativa o sininho de notificação, comenta aqui no vídeo pra mim ter uma ideia que você não é uma pessoa morta aqui no canal, existe Me segue nas minhas redes sociais, estão aí na descrição descrição. Se você quiser entrar nesse servidor, o link também está na descrição, beleza? E vamos falar um pouco aqui do servidor. O servidor, galera, é um servidor que é muito bom, mano, que eu testei ele antes de me fazer esse vídeo aqui, beleza? Eu não fui PVP, só testei ele aqui abrindo as coisas, fazendo uns aqui, né? Eu coloquei minha arminha aqui, né, mano? Arminha aqui, super faca do, deixa eu ver aqui, Bacufo. <laughs> Tudo errado. E coloquei algumas coisas aqui no, nas práticas, principalmente ficou assim, né? Só tudo na olhada aqui, né, galera? Eu vou ir um PVP aqui pra vocês. E mano, se vocês quiserem que eu volto a gravar mais videozinho como esses, vamos bater a meta de 100 likes. E se você não assistiu o videozinho dele Tank Palace, o card vai estar tá aparecendo aí. Vai lá e assiste que o vídeo tá bem legal. E eu tô falando um pouco baixo aqui porque, porque tá de madrugada, né, mano? Já é 3 horas da manhã e eu tô aqui gravando o um videozinho pra vocês. Então, deixa o seu like aí porque eu tô esforçando pra tirar o canal que vê é, do falimento, beleza? Porque muita gente tá falando que meu canal tá falido. Mas não, eu vou focar, eu vou voltar com o canal ativo aí, mano. E se eu ver a quantidade de likes aumentando, ver as visualizações aumentando, vou fazer live para vocês e garanto que não vai ter um lag, vai ser na 1080p, só para vocês verem que o bagulho tá brabo, a internet tá boa, mano. Então, deixa o like porque a livezinha vai ser foda. Eu não sei se vou encontrar alguém aqui, né, mano, porque eu não tenho noção se tem gente jogando. Ó, só tem eu, né, no serve <laughs> parece. E tranquilo, né? Deixa eu abrir o olhinho aqui. Olha pra vocês verem, tem muita pouca gente, Vou deixar o link aí na descrição. Vem jogar, mano. E vamos ver, né, galera? Se bater 100 likes, eu vou jogar nesse DD Tank. Eu tô vendo que muita gente tá gravando nesse DD Tank aqui, porque ele é novo, né, galera? Tem a versão 2.0 dele, a, V2, é, né, pode-se dizer. E eu vou gravar na V2, se bater 100 likes aqui, beleza? Eu vou mostrar o Hall da Fama pra vocês aqui. O Hall da Fama, o top tá com 6 milhões, aqui tá mostrando 4 milhões, mas pra vocês aí tá com 6 milhões. Pra você entrar no rank, o máximo de FC que você precisa são, deixa eu ver, 59 mil, é, 56 mil de FC. Muito pouco, galera, na moral. É, ó, vem jogar, mano. Quem, quem, é, eu nem vou falar muita coisa porque meus inscritos aqui jogando isso aqui vai pegar top 1, né? Por isso que eu nem falo muito porque tô ligado com meus inscritos aqui jogando no DD Tank é foda, velho, não tem como. Just like the street lights lit this town Like a fire in a blaze, gotta burn it down Can't be afraid to leave this out We got this far, don't know Mas resumindo é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, né, mano? Se você curtiu, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não se inscreveu até agora e tá assistindo esse vídeo. Também não se esquece de compartilhar esse vídeo com um amigo seu que curte TD Tank, porque é muito importante, mano. E resumindo todo o vídeo aqui, basicamente o TD Tank tá muito bom, mano. O PVP tá bom, não tá travando e também não tá travando no clube da sociedade. Eu não sei se é porque eu tô jogando de madrugada e tá, não tá travando, essa é porque minha internet é muito boa, né, mano? Mas enfim, e basicamente é isso. Mas se você quiser entrar no servidor, o link tá na descrição. Quer que eu volte a gravar e foco nesse servidor? Vamos bater 100 likes aqui nesse vídeo. Tamo junto, um abraço do senhor Titia. Não se esquece de me seguir na rede social e falou.